gaur elkartu garenak euskaldunak gara, edo gure semela bat de ereduan, edo aeredura eramaten ditu. Edo elduan oren, euskara ikasten ikastenari gara. Edo ikasteko asmoa dugu. Edo besterik gabe, aurrekotatik ezer izan gabe, euskara Nafarizairaren osagintzat daukagu. Eta horregatik, argi eta garbi aldarrikatzen dugu euskara nafarroa osoko hizkuntza dela. Kortestik berara, bianatik gardera, altxasu, iruña eta tuteatik igaroz, mendia, erdialdea, herribera oso. Eta bera, maineru nafarroa bada, Euskararen maineruko hizkuntza da. Aipatuko, aipatutako euskararen legeak hiru eremutan banatu zuen nafarroa. Eta ezarri zuen hizkuntza eskubideak bat, batzuk edo besteak izango zirela. Edo besterik gabe ez zirela izango. Bizitokiaren edo eskubideak baliatu nahi diren Nafarroako eremuaren arabe. Legear, ez Euskalduna, deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmoa bastertzailea argi ustea zituena. Bada, maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Hauzi hori gainera, maineru herri, herritarrei soilik dagokiena izan. Euskara Nafarra osoko hizkuntza da, Horrela legez onartuta dago eta ez litzaioke trabari jarri behar berreskuratu eta garatzeko. Horri dagokionez, bai maineruko udala, bai hor dago ekimenak uste dute zonifikazioa dela hain zuzen ere ostopo handienetako bat eta horregatik sortu behar direla beharrezko baldintzak zatiketa hori behingoz gainditzeko. Zentzu horretan udalak eta hor dago ekimenak maineruko eta nafarroa osoko herritarrak animatzen ditu, Euskara berreskuratu eta garatzeko lanean jarrai dezaten.